Now we sing Dayenu. Dayenu in Hebrew means it is enough. And this song, it could be taken two different ways. One tradition is that everything that you hear, this is it would be enough for us that the Lord would do each one of these things. But I like to think of it as if the Lord brought us out of Egypt but didn't do all these other things, it would be we would be finished. So we like to see that the Lord continues his blessings until he brings us to the final destination, and that is to be with him one day. Daenu. אילו אילו הוציאנו, הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו, די דיינו, די דיינו, די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו. אילו לא עשה בהם שבטים ולא עשה באלוהם ולא עשה באלוהם דיינו. אילו לא עשה באלוהם ולא הרג את בכוריהם דיינו. אילו לא הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם דיינו. די דיינו דיינו, דיינו, דיינו. אילו נתן לנו את ממונם ולא קרנו את הים ולא קרנו את הים דיינו. אילו קראנו את הים ולא העבירנו בתוכו בחרבה ולא העבירנו בתוכו חרבה דיינו. אילו העבירנו בתוכו בחרבה ולא שיקענו צרינו בתוכו ולא שיקע צרינו בתוכו דיינו. די דיינו, די דיינו, די דיינו אילו שיקע צרינו בתוכו, ולא סיפק צרכינו במדבר ארבעים לא שנה, ולא סיפק צרכינו במדבר ארבעים לא שנה, דיינו. די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו, דיינו, די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו. אילו סיפק צרכינו במדבר ארבעים שנה, ולא הכילנו את המן, דיינו. הלכי לנו את המן ולא נתן לנו את השבת דיינו. אילו נתן לנו את השבת ולא קרבנו לפני הר סיני דיינו. די דיינו, די דיינו, די דיינו, דיינו, דיינו, דיינו, די דיינו, די דיינו, די דיינו. לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו. אילו נתן לנו את התורה ולא הכניסנו לארץ ישראל דיינו. אילו הכניסנו לארץ ישראל ולא בנה לנו את בית הבחירה ולא בנה לנו את בית הבחירה דיינו. די דיינו, די דיינו, די דיינו.